Früh Sternhöhe am Himmel leichten. Der Nebel geschwind vor die Berg weicht. Hirsche Hand hoch, oben stund. Die ganze Erde sie wie